hay reconocimientos para inexpertos en materias empíricas Del rap solo espero mejorar para alcanzar paz interior entre mis líricas Mientras tanto en el mundo los raperos se retractan De tener muchos se jactan y hasta con el diablo pactan Pero no infartan ni tampoco impactan la mentalidad de un soldado Vivo para fortalecer el pilar que me ha tocado No para debilitarlo, tirarlo a un lado Represento y cuando lo digo es real ¿Acaso hay que moverse en Colombia por cada festival No soy un rival, pero hip hop también es competición y alarde Y el mensaje del visaje es que cuando toco el papel con mi lápiz arde